sen jälkeen ajaudun vielä enemmän päihdeongelmiin ja lääkityksen alasena lääkitys lähti älytöntä ahdistusta. ahdistusta ja siitä seurasi niin kuin, suht pitkä rikoskierre, mistä niin kuin, selviytyäkseen vaati tosi paljon tukea, vertais, vertaistukea ja ymmärrystä sekä ystäviä ympärille. Ja nyt on kuntoutunut tästä kaikesta. Voisin sanoa, että vuoden ajan ollut suht vähillä ongelmilla tuota, tässä on suurena tukena ollut ystävät ja tämä Spartak missä nykyinen työpaikka on. Ja nykyään on kauhean suuri halu auttaa nuoria, nuoria jotka on vaarassa joutua tähän samaan